aylardan Süleyman Çakır'ın oğlu. Pusat Çakır Sakre ne olur? hem malının hem namının varisisin. Dedene nasıl bağlıysak bundan böyle senin emrin. Aynı yolu en büyük havalaylardan Süleyman Çakır.

Sesimi çiğnetmem. Neden yoksa ben varım. İçinizde bu genci tanıyan var mı? Alemin gördüğü en büyük kabadayılardan Süleyman Çakırenoğlu. Şimdi söyle bakalım. Ben Nazlı'nın malının varisindeyim, malının varisindeyim. Eyvallah. Sen Nazlı'nın hem malının hem namının varisisin. Bundan böyle senin emrin. Halim Yoru Emri Kabadayılardan Süleyman Çakır'ın oğlu. Pusat Çakır. Çakır'ın oğlu Çakır. Halim Yoru Emri Kabadayılardan Süleyman Çakır'ın oğlu. Pusat Çakır. Havasını biraz 隠れの